Бүгд нарны Франц улсын хөдөө аж ахуй хүнсний бүрэн эрхэл сайд Марк Фену тэргүүтээ төлөөлөгчд манай улсад аль бие усны айлчлал хийлээ. За Францаас өндөр ашиг шимт малын үйлдрийг импортлон махны чиглэлийн өхрийн эрүүл бүс байгуулах, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр суралцдаг оюутнууд туршилгаа судлах, сургалтыг зохион байгуулах, газар зүйн заалтанд нутгийн бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлж хамгаалах зэрэг асуудлаар саналаа солилцсон байна. Таварлаг ашиг шимт үйлдрийн мал авах мөн оюутан сурагчдыг Франц сургах мөн одоо дадлагтай, туршлагатай одоо Эрдэнэтэд багш нарыг бол Монгол хөдөө аж ахуйн чиглэлээр зааж сургах энэ үхэн дээр бол одоо тус дэмжлээ гэдгээс илэрхийллээ. Donc mes premières impressions Францын өндөр ашиг шимт үйлдвэрийн малыг Монгол руу экспортлох талаар салбарын сайттай ярилцлаа. Францын мом Белард үйлдрийн үхрийг монголчууд мэддэг болсон байна. Ялангуяа мах сүүний үйлдрийн үхрийг импортлох сонирхолтой байна. Монголчуудын хувьд э, сайн чанарын бүтээгдэхүүнүүдийг олноор нь үйлдвэрлэж байна. Гэхдээ тухайн бүтээгдэхүүнүүдээ олон улсын зах зээлд гаргаж таниулах нь чухал юм аа. Мөн малаж хой хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг эдийн